Então pessoal, esse aqui é o ferro de solda TS100. Ele é digital, microcontrolado, atualiza o firmware aqui via micro USB. Você pode programar várias coisas nele. Ele pode ser alimentado aqui por 12 a 24 volts de corrente contínua. E essa é uma bateria do Phantom 1, que fornece 12 volts. Quase isso, né? Não precisa ser preciso. Então eu fiz esse cabinho aqui, tá? Com o conector 5525, que é típico de fonte de notebook. Você pode usar uma fonte de notebook, muita gente usa para alimentar esse ferro. E eu comprei o conectorzinho, custou um real e eu fiz essa adaptação aqui. Você pode usar aqui o testador de bateria para evitar que ela descarregue né, durante o uso e danifique permanentemente. Mas nem precisa, porque o ferro ele vai desligar quando tiver menos de 10 volts de alimentação. E isso ainda é programável, você pode programar esse limite entre 9 e 12 volts. Então você pode garantir a segurança da bateria. Eu aperto aqui para ligar e ele começa a ir para a temperatura programada aí. Então, inclusive, o pessoal que faz manutenção de drone e tal, pode fazer uso <laughs> das baterias velhas. Essa bateria aqui já é velha há muito tempo, então ela é uma velha bateria velha. E está funcionando aqui, chegando aí aos... Eu não lembro se eu deixei 300 graus programado da última vez, vamos ver. É, deve ter sido. Então, chegando aqui aos 300 graus. E esquenta mesmo, esse controle de temperatura dele é preciso. Eu hoje, inclusive, já me queimei aqui com ele. Fica a dica aí, então. Depois eu passo, então, a dica de como transformar essa bateria através de um circuitinho relativamente simples num powerbank para carregar celular e afins. Um abraço!